شوف شوف شوف يرقيها السطح هذا مو بصاحي متعاطي هو ولا مجنون شوف يا الله فككها من راسي قتلني قتلني شوف البعير في الحارة نكذب برقي السطح يا ربي رباه شوف سطح البيت طبعا هذا الشخص حقي أرحب شوف شوف شوف هذول صاحين يا ناس نكذب شوف البعير وين فيه شوف ايش جايب قتلني قتلني والله قلت لي بعير في السطح ما له حل